说在老子的经典中，后来又说了一句话：“说道生之，德畜之，物行之，气成之。”什么意思？那万有是道生出来的，道生之，那么它怎么能够这个生存呢？说畜养之，德畜养之。 德，我在第一堂课就给他讲讲了，是一种明明的德气，这种气透明，摸不着，看不见，尽虚空什么变法界，就是这种能量蓄养着众生，也就是小草的生长，它离不开这个德明；人的生长离不开这个德明，包括蚂蚁，包括六道的每一个众生都离不开这个德明，因为。 德才能养他，叫德序之。那么，他是个蚂蚁，他是个人，他是个小草，他是一一座大山，谁来决定的？哦，物形之。物是什么？你简单的来理解，就是物种，人就是人的种子，蚂蚁就是蚂蚁的种子，小草是小草的种子。物就是有那么个形象了。 这个叫物什么？物形之，你长了个人的形象，你长了个蚂蚁的形象，你长了一棵树的形象，长了一个鬼的形象，长了一个天人的形象，这就叫物形之。物形之，那么它为什么有大蚂蚁有小蚂蚁？哎，人有大人有小人，气成之。气是什么？气是气量。 同样是个人，不是说他长得人高马大一米八，他的气量就大，而不是说他长得个子小，他气量就小。哎，中国有个人你们知道叫邓小平啊，他名字叫小平，个子也小平，很小，但是他是个伟人。三十年前他把中国的思想解放了，导致今天中国的富强，所以他是个伟人。 是不在于那个人的个子大小，说是这个气是气量，这个大人物他叫重量级人物，他的承载力大，他的容器大，他的体量大。这个体量不是肉壳身所决定，是心量所决定的。你有大的心量，你就是大人物。 你有小的心量，你就是小人物。说是小人长戚戚，君子什么坦荡荡，坦是平坦，站在高山望平原，一望无际，坦荡荡。长戚戚，蚂蚁为了维护一个面包渣掉在地上的面包渣，它可以跟你拼命，长戚戚，因为在他眼中那个。 那个馒头渣，那个面包渣，那就是他的生命，他飞的，他眼中那就是一个了不起的事。哎，你做人，你为什么不会去在乎那个面包渣？你会去跟蚂蚁争那个面包渣吗？不会，为什么？你的气量大，你的心量大。但是作为人，你的心量大到什么水平呢？你不去争那个。 那口面包渣，你会不会蒸一包面包？会。战争年代饿死你，没有那一包面包你就死了，是不是？你跟蚂蚁有什么区别？ <laughs> 没吃的时候蒸一包面包，这是小人。君子会不会？君子不会。我饿着不要紧，这一包面包我给别人吃，这就是人跟动物的不同。 动物是一定要争，为什么不争我就死了？人是我死不要紧，我孩子得活着，我父母得活着。这一包面包，我要给孩子吃，我要给父母吃，甚至跟父母一样的老人，我都要让他吃上。不是光给我的父母，不是光给我的孩子。说这个气量、心量它不同，说是大人的心量是什么？老吾老以及人之老。 又无幼，以己人之幼，就是我，我要孝敬我的父母。那么别人的父母跟我的父母一样，孩子小，我要照顾我的孩子。那么别人的孩子也跟我的孩子一样，我也要去照顾他。这是气，气成之，就是你成了一个什么气，说是。 在我们传统文化中，君子不器。什么叫君子不器？就是你就是个器量，有器量的东西，你是有量的。你如果是能够使自己的器量无量、无量光、无量寿、无量广大圆满，就叫君子不器。你不要只是小的有量的器皿，你要做那个。 无量的广大圆满的气，就这就是气成之。在座的各位，你们会成为一个什么东西？你们这一辈子会有多么伟大，或者多么的卑贱，多么的渺小？这不是人给你决定的，不是天上有什么神能够决定你的。 全部都靠你自己的今生的气量如何？悟行着你有人种了，你是个人参，但是你是不是一个君子？你是一个有气的君子，还是个不气的君子？是有量的君子，还是无量的君子？所以说，我们要做无量的君子。无量在佛门就变成了什么？ 变成了阿弥陀佛，无量光、无量寿、无量喜、无量财富，什么都是无量的。这个在印这个印度梵文，它叫阿弥陀佛，翻译成中文叫无量光佛、无量寿佛。极乐世界的主，极乐世界在哪？你什么时间你君子不弃的？你没有一个。 限度了，你这个世界，你所生活的空间就是一个极乐世界，不是你死后去了极乐世界了。但是这个根基在哪根基回去，你成能不能成为一个下辈子还是个人物种？刚才说有六道种，有天人，有阿修罗，有人。 有地狱，有恶鬼，有畜生，你下辈子是个什么？你下辈子会得一个什么样的物种的种性？这辈子所做事，就是你这辈子所做的事情决定的。此生所做事，来世的因，因就是种子，在来世一定结果的。说是菩萨为这个因，说是重在今世的这个修炼。 这是对于物种，不要差了。